يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أي إنسان أو تشتي كتا جربي تي باش وقنش كأهل كرمية تدور دكتشية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان شتج ربي عالمي دور دكا شتج عبدي تياوي دور دكا كي تجي دور دكا دبي ربي عالمي كو أوي وخلقان ديه أوي وشيكريه به کی دلال و آنیه آوا کریه چیه ای کوج رب عالم دور دکه مال ویه پری ویه ملک ویه زاروک ونه اولاد ونه کینه مالباتا ونه یا جی سروک و ریزان ونه ای کوج رب عالم دور دکن کابنرن میزه بکن ونجبونا کجی را عبادت بکن ون هاتنا خلقاندن اف تشتی کوج الله و دور دکه چیه بفکرن فعم بکن تقلبي خميزة بكن